ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು ಅವಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಮದುಮಗ ದಿಬ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾದ ಜಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲವರೆಗೆ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಆನೆಯ ಚರ್ಮ ಹೊದ್ದಿದ್ದ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೊಂದು ಹರಿದ ಚರ್ಮ ರಕ್ತ ಇನ್ನೂ ತೊಟ್ಟಿಕ್ತಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಉನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪರವಶನಾಗಿ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಂತಿದ್ದ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೀರ ಪಾರ್ವತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಮದುಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಳು ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ಲು ನನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ತಾಳು ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೀಗಿರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಂತ ಅವನು ಸರಿ ಅಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಅವನನ್ನು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದ ಅವನು ನಿಂತಾಗ ಕುದುರೆಯ ತಲೆಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ ಹಲವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ತಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಬಂದು ಕೂತ ಮದುವೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗ ಮತ್ತು ಮದುಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಕುಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮದುಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ತಂದೆ ಪರ್ವತಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಕೇಳಿದರು ಮದುಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರುವಂಥ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಮದುಮಗಳ ತಂದೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಮನೆತನ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ವಂಶ ಯಾವುದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿದ್ರು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ತಂತಿಯ ವಾದ್ಯ ಇತ್ತು ಏಕತಾರ ಅಂತ ಅಂತ ನುಡಿಸಿದ್ರು ರಾಜನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬಂತು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ನಾರದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅವನ ಮೂಲ ಅವನ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಅನುರಣನ ಅವನೊಂದು ಅನುರಣನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನಿಗೆ ಕುಲ ಪೂರ್ವಜರು ವಂಶಗಳಿಲ್ಲ ರಾಜ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಮದುವೆ ನಡೀತು